අයිබෝවන් ශායෆම් YouTube චැනල්ල එක බලන්න ෆස්බුක් එක බලන්න හැමෝටම මේ දවසල තියෙන්නේ මැච් උන තවන ක්‍රිකට් උන්න තමයි තියෙන්නේ ඉතිං ඒකත් එක් අපි හිතුවා දැන් හැමෝටම ගැලපෙන විදිහ පොඩි වැඩක් කරන්න ඕන කියලා අපි මේ සෙක්මෙන්ට් කරගෙන ඔයාට අරගෙන නෝයාට මෑන් of the මැච්! සාමාන්‍යක පොඩේ <laughs> පොඩේ ඉතින් ඒ ගැන අපේ දැන් ශායකයේ ක්‍රිකට් ගැන කතා කරන්න හොඳම කෙන අපි මෙතෙන්ට ගෙනල්ල තින ඒ තමයි ශෙවාන් ශෙවාන් ෆෙස්බුක් ඒසට් කරන්න ඇග නම තියන්නේ ශෙවාන් ශවාන් කියලා දැන් මේ ශෙවාන් අපි වැඩේ මේ විදිට පටන්ගම දැන් ඔස්ට්‍රේලියාවත් එක්ක පර්ත්හිදී ඊයේ තිබ මැච්චක පැරදුනා හැබැයි මම හිතන්නේ පරාජයවීමටත් වඩා ඕක සහභාගීවීම තමයි වැදගත්තෙන්නේ පමොකක්ද දැ මච්චක් ගෙන කොහොම දොයා අපේ මෑන් of මච් සෙක්මට ගො ආරම්භ ගන්න කොහොමට මෙමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩෑම දිනන පරදින එක ඒ ශ්‍රී ලංක කණ්ඩෑම් ිතර නෙම ක්‍රිකට් ගහන ඕනමටීම එකට පොතු දෙයක් හැබැයි ඒ දවසේ ශ්‍රී ගහනයටත් ඒක පොදුවනේ ඕ එකන ක්‍රීඩාවක සාමාන්‍ය ස්කෝලයනකොට අපිට ගන්නන දේ තමයි ඕනම දේකට සහභාගි වෙන්න ඕනේ එතට පබ්ජී ගහන්න වගේ ඒක ස්පෝට් මීට් එකට නෑන ස්කෝලන යිට ඒ දවසේ තරගේ ශ්‍රංග කණ්ඩයම් පරාජයට පත් වුණ හැබැයි ශ්‍රංග කණ්ඩෑමට ඒ දවසේ තරගේ දිනන්නට හැකියාවක් තිබුණා හැබැයි සිදූ යම්යම් අඩුපාඩු හින්ද ඒ දවසේ ශ්‍රංග කණ්ඩෑමට පරාජයට පත්වන්න සිද්ධ වුණ හැබැයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩෑම ඒ දවසදි පැරදුනාට අපට ඉදිරියට යන්න එක බාධාවක් නෙමෙයි දැන් මේ ඔය ඊයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පරාද වෙන්න ටොස් එක බලපෑවද ටොස් එක බලපෑව කියන්නේ මෙහෙමයි සාමාන්‍යයෙන් කාසිවාසිය ජයග්‍රහණය කිරීම අතිශයෙන් වැදගත් ඒ ක්‍රඩා කරන ක්‍රීඩාංගනය පිච්චකේ හැටියට. එතකොට ඊයේ දවසේදී ශ්‍රක කණ්ඩෑම නිකමට හරි කාසිවාසය දෙනවනම් අනිවාරෙන්ම අපිට අපිට කැමති තීරණයක් ගන්න පුළුවන්නේ. දැන් අපි ඊය දවසේ කරේ ඔස්ට්‍රලයා කරන්නෑම කාසිය වසය දෙන්න ඔවන් අපිට ආරාධනා කලා මුලින් පඳුර පහර දෙන්න එක උන්ගේ කැමැත්ත එකන්න යාල දන්න නයාලගේ රටනේ ඔයාලගේ ග්‍රවන්් අපේ බෝඩරේ අපේ වයිකී කියල යාල එහෙම මෙයම් කර ඉතිං ඒ සූදානමත් එක් ශ්‍රී ලංක කණ්ඩායමට සිද්ධ වුණනා ඉතින් කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් මුලින් පන්දුවට පහර දෙනට ශ්‍රී ලංක කණ්ඩෑම සාමාන්‍යෙන් ඒ දවසේ තරග පටන් ගන්න කලින් වශී අක්‍රම් කියනවා මේ ලකුණ එකසේ තිහක් එකසි හතලියක් කියන්නේ ඔය පිච්චකේ හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ඉති එකසේ පන සටක් ගැහුවන ඔ ගැහවා ඒවනට ඒක ඔස්ට්‍රලියාව ගැහුවන දෙම දැ අපි ඒ කතාබහ ඉස්සරහටමයන් මේ අර හයි ගොඩක් ගහ පුහාදය කවුල ස්ටෝනිස් මාක්ස් ස්ටෝනිස් කාසියේ වාසිය අපි ලබා ගත්තන ඒත් එයා ඔය හයිව හොම ගහයිද ඒක අපිට ඒම කියන්න බෑනේ දේ යන්න ඒ අවස්ථාවනුවන ක්‍රීඩකව හැසිරෙන්නේ දැන් අපිට කියන්න බෑනේ අද කුසල් පණහක් ගායි පනිදු විකට හතරක් ගලවයි අපිට එහෙම කියන්න බෑ ක්‍රිකට් කියන්න අවිනිශ්චිත ක්‍රඩාවක් ඉතින් ඒ නිසා එදා දවසේ වැඩියෙන්ම අඩුපාඩු කරන අඩුපාඩු තියෙන කණ්ඩායම තමයි තරගයක් පරාජයට පත්වෙන්නේ කාසිවාසිය ඔස්ට්‍රේලයනු කණ්ඩයම ලබාගත්ත ඔවුන් අපිට පළමුවට පළමුුවටන මේ පළමුුවෙන් පළඳුවට පහර දෙන්න ආරාධනා කර ඉතින් අපේ අය ගිය පළවෙන් කුසල් සමගින් පැතුම් නිසංකනේ තැන් පැතුම් ඒ දවස සෙල්ලං කරයිද නැද්ද කියලා පොඩි අපිට අවිශ්වාසයක් තිබුණ යාගේ ඉංජරය එකක් තිබ හැබැයි ඒවල් පින්ජර එකක් බකකුල ඉට පස්සේ කොහමරි පැතුම් අවස්ථාවක් ලැබුණ ඒ දවසේද ආරම්භක පිතිකරෝ විදියට පිටියට පිවිසන්න හැබැයි ඒ සම්බන්ධතාවේ ලොකු වෙලාවක් තියන්නට මේ ඔස්ට්‍රලයා පන්දවන්න අවස්ථාව සරසාදුන්න කුසල් මෙන්ඩිස් ගේවර තනගේ තනගේ වීරයා අපි ගලවගත්ත වීරයා කුසල් මෙන්ඩිස් නමුත් කුසල් මෙන්ඩිස්ට ලොකු ලකුණු සංකාවක් රැස් කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුන්න හැබැයි පැතුම් යම්තාක් දුරකට ඒ දවසෙදි ශ්‍රලංක කණ්ඩෑමේ වැඩිම ලකුණු ලාබියාවමින් ලකුණු හතලයක් රැස් කරන්න. දැන් මම එච්චරම දැන් ඔයා වගේම මම ක්‍රිකට් ගැන හෝ ක්‍රීඩාව ගෙන එහෙම මහලකුර දන්නෑ හැබැයි මම දැක්ක ගත්තමයි අපේ අය ගොඩක් මෙහෙම එන මෙහෙම ගැහ්ව උඩ උඩ පන්දු වලින් තමයි අපේ කට්ටිය දැවියම්වලට මේ හසුනේ ඒකට මේ අපේ අයට ගෙන ග්‍රවන්් එක ලොකුයිද ගෞන්් එකත් ලොකුයි එකනට මේ ඔස්ට්‍රේලයා කණ්ඩයම ගැහවන ගැහුවම හයි වනේ තාන් තාරකිවේ ගොලන්ගේ හෝම් ග්‍රවන්්ඩල එකකලු සෙල්ලන් කරන්නේ තොර ඒ ග්‍රවන්්ඩල හැසිරීම එකකළු දන්නවා අපින ඔතන ආදුනික ඊයේ දවසේදී මේ ග්‍රවන්් එක හුඟක් බෞන්ඩලයින් ස්තේන්නේ සෑන ලොකු දුරකේ මිටර් හැත්තෑවකට එහා වගේ දුරක් තියෙනවා එතකොට සාමාන්‍යෙන් ඒ මේ මැච්චක බලද්දි දකින්න ඇති අපේ හයේ පහරවල්ගවේ අසලංක අසලංකගේ වේට් එකක් තිබ්බ අසලංක ගහන පාරක් තම එලියරගේ ඉට පස්සේ ඔතන පාරක් ගහන්න හිටිය අපේ බානුක රාජපක්ෂ බානුක රාජපක්ෂත් ගහන පාර වේට් එකට ගහන හයක් ගහන්න පුළුව ඔක බලන්න ඇති ඒ දසුන් ගහපු දසුන් දැවේගේ පන්දුවත් ලොකූඩ පන්දවා උඩ කියන උඩ ගිය එකන ෆලට් යන්නේ නැහැ තනි උඩ යන්නේ එතකොට ඒ අපේ ඇගේ තියෙන වේට්ටකත් එක්ක තමයි සමහර පාරවල්ලොල දුර උස තීරණය වෙන්නේ ඉතින් ස්ටොනිස්ගේ හය පාරවල්ටික දකින්න ඇති මැක්ස්වල්ගේ හය පාරවල්ටික දකින්න ඇති ලොක්කොම් ෆ්ලට් ගැවේ ඉතින් ඒ වාසිය ඒගොලන්ට තිබ්බා අපේ අයට දැන් අර ගක් හිටර්ස්ලා uh, විදියට ක්‍රීඩකයෝ අපේ අඩුයි ශ්‍රයක කණ්ඩෑම හිටර්ස්ලා හරි අඩු හිටස්ලා කියල ගැන පාරක් එලියට ගහන්න පුළුවන් uh, ක්‍රීඩකයෝ ඉතින් එහෙම මේ වෙනකොට දැන් අපේ ටීම් එක uh, ඉන්නේ හරියට බැලුවොත් බානුක රාජ පක්ෂයි චරිත අසලංකයි තමයි බානුගත් ඉතින් ඒ බාන ෆෙල්ලුන හැබැයි අසලංක පොඩ්ඩක් ගොඩදා ගත්ත වැඩ රයි් හෙම කොමට ගිහිල්ලවෙල්ල අපි කණ්ඩෑම ලකුණ එකසි පනසටක් ලබාගෙන පනසතක් පනස් හතක් පනස් හතක් පනස් සටක් එකුර හන්න තිබේ අපේ විකට සයක් ගිය රයි ඉට පස්ස ඔස්ට්‍රේලයනු කණ්ඩායමාව ඔවුන්ගේ පන්දුවට පහරදීම සහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීම කෞද මේ වැඩිම ලකුණ ලබා දුන්න ලකුණ පර වනතු හසරදු හසරංග මම ඊට කලින් දැක්ක මේ එයාගේ බෝලිං ස්ටයිල්ලකයා වෙනස් කරන එකක් ඔය සෝෂල් මීඩියාවල එහෙම මේ පොඩක් මෙන්න මෙහෙම බෝලදාන සීන ඩක් පැත්තෙන් අතගේන එකක් එයා පුරුදුන හැබැයි යා එක මේ තරඟට යස් කරලා තිබුන්න හැ මන්දන්න හේතු ඇයිද කියලා හැබැයි ඒ තන ඒ තනතීරුව ඒක මේ මේ වේග පන්දු යවන්නන්නද ඔවු අනිවාරෙම දැන් ඊයේ පර්ත්වල තිබ්බ පිච්චක බවුන්සෙන පිච්ච එකක් තිබ්බේ ඒකන්නේ දඟ කැවෙන්න කලින් පන්දු උඩේනවා එතකොට දැන් සාමාන්‍යන්න ඇතව තුඩේනවා නෑ සාමාන්‍යෙන් <laughs> දැන් අපි ඒෂයන් කන්ට්‍රීසේ ගැන්නේ ආසියානු රට ආසියානු රටවල්ල තියෙන තනතීරු බවුන්ස් වෙන්නේ නැහැ ලොකුවට ඒගොල්ලු හුඟක් පිචස් හදන්නේ මේ දඟ පන්දු යවන්නන්ට උචිත විදිහට හැබැයි සාමාන්‍යෙන් ඔස්ට්‍රලියාවල ඉංගලන් ොල හදන පිච්ච එකක් බෞන්සෙන්න්න තමයි එකොල්ලො පිච්ච එක හදන්න මොකද ඒගොලන්ගේ වැඩි හරියක් බලාපොරොත්තු තියාගන්නේ පේසිලගේ ගැන ෆස් බෝලස ලගින් තමයි එකළු වැඩිහරයක් බලාපොරොත්තු තියාගෙන ති නිසා ඒ දකින්න ඇති වනිදු බෝල් කරද්දී වනිදුගේ බෝලේ පිච්චකේ වැටුණහම හරික්මට උඩේනවා. සහ එක්කෝ මැක්ස්වල් ගහපු හයටක හොඳට බලන්න වනිදුට තමයි මැක්සල් වැඩිපුරම හැව එතකොට හයක ගහන්නේ බෝලි නිකම් පිත්තට මරගෙන ගහන්නේ එයා ඒකැන් එතකොට දැන් අර සාමාන්‍යෙන් උඩට ඉලිප්පෙන ප්‍රමාණය හරි වැඩි පන්දුව එතකොට ඒ නිසා සාමාන්‍යෙන් අපේ රටවල්ලෝලාය උටිකක් පාත්තර තමයි බැස්මල්ලා ක්‍රීඩා කරන්නේ හැබැයි ඒ බාන ඔස්ට්‍රලියාව ඉංගලන් වගේ රටවල්වල අය පොඩ්ඩක් ඉස්සෙලයින්නේ පැට්ටකත් එක් ම දෙකර අය ගොඩක් ගහපු කවුද හාද මට ස්ටොනිස් ස්ටොනිස් හැම් වෙලේම මෙහෙම මෙහෙම ජිම් ගිහිල්ල වගේහෙම ඒ ඉන්නේ ගොල්ලො දන්නවා බෝලේ උඩට එනවා කියලා අසාධාරණ හැබැයිනේ යාලා හෙම එකට්ට ගැලපෙන විදිහට ග්‍රවන්් හදල තින ඒක අසාධාරණය ගැන මෙහෙමයි සාමාන්‍යෙන් දැන් අපේ රටේ වර්කප් එක තිබ්බනම් අපි හදන්නෙත් අපේ වනිතුට ඇතකොට දරංචයට මහිෂ්තීක්ෂණට ඉස්සර සෙල්ලංකනකට මුරලිට ඒ ගැලපෙන විදිර තම අපි පිච සදාගන්න ඉන්දියාවය සෙල්ලං කරද අශ්වින්ටෝන විදිර තමයි එකොල්ල එක හදාගත්තේ අනි කොම්ට වෙනස්කං කර ඒ හොඳයි දහෙම කරන්න ඒක හොඳයි නරකයි කියන නැහැඉතිං අර නෑදැයිනම දයාලා ආගන්තුක සත්කාර දෙනවගේ අපි බලාපොරොත්තුන්න ඔහොම සත්කාර කරයි කියලා ඒ හොඳටම තිබ්බයි ඒ හොඳටම සත්කාර කරා එකන්නේ දැන් යාල අපිට කියල තින බෝට්ටුවෙන්වත් එහෙන්න පාගල අපි ද යන්නෙත් නෑනේ ඉති අපි ක්‍රිකට්ටීම ඇකිදිට ප්ලේන් එක ගේ බහමන් හිතන්න හොම සලකන එක නෑ මෙහෙම ඒ දවසේ ඔස්ට්‍රලයා කණ්ඩෑම තරගේ පැරදුනා නම් ඔස්ට්‍රලයා කණ්ඩෑම් බවට ගෙතර ගෙතර දැන් යාලට මේ දැන් එකලු චාන්සයත්තේ චාන්සයත්තිය අද තියෙන අපිට චාන්සක දැන් කොහොමද තියෙනවා අපිට තාමත් තියෙන අපේ දලවේගේ හොඳ මටමක් තින අපේ ප්‍රසාද ලකුණු සටහනය තුන්ගනි තැනට ඉන්නේ ඔස්ට්‍රලයාාවන්න අපිට පහලින් හතරවෙනි තැනට පළම තැනඉන්නේ නවසිලන්තේ දෙවන තැනන්නේ එංගලන්තය දැන් අද පැවැත්වෙනවා අයල්ලන්තේ සහ එංගලන්තය අතර තරගයක් මේ මොහොතේදී අපි මේ වැඩේ කරන අවස්ථාවදි මේ තරගේ එංගලන්තය පරාජයට පත් වනුත් අපිට වාසියක් තියෙනවා ඔවුන්ගේ දළවේගේ අඩුවෙනවා ඒත් එක්කම අද හවස ඇෆ්ගනිස්ථානය සහ නවසිල්න්තය අතර තරගයක් තියෙනවා ඒ තරගේ නවසිල්න්තේ පැරදුනොත් ඔවුන්ගේ අර ප්‍රසාද ලකුණ සටහනේ පළමුුවෙන තැන ඔවුන්ට අහිමි වෙන එතොට ශ්‍රලංක කණ්ඩෑමට දෙවනි තැන ඉන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන ඒවගේ පොඩි සිද්ධිකක් තියෙනවා මේ තරඟ ජයග්‍රහණය හරහා රයිට් ඔහොම තමයි වෙන්නේ ඉතින් දැන් එතක මට මේ කියනමතුකුණ දැයි ඒ තරගේ බිනුර අපේ ෆාස් බෝල එයා ඉංජරිකක් වුණා යට බෝල පහහිදාන්න හම්බුණේ ඒක නැතික දසුන්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණ මොකද ෆාස් බෝල කෙනෙක්ගේ ඕඩුවනක් හතරක් නැතිවෙනවා කියන එක ටීටවෙන්ට මච්ච එක ලොකු අඩුවක් ඉතින් ඒ නිසා ඔහුට සිද්ධ වුණා තව විකල්ප මේ පන්දු අවන්නන්ගෙන් ඒ පිරිමසා ගන්නට හැබැයි මංහිතන බිනුර ඒ දවසේ බිනුරගේ පන්දවාරතුන යවාගන්න හැකියාවක් ලැබුණන ඔස්ට්‍රලියාව මහාලොකු රේට් එකක් තියාගෙන දඩ බඩගාල හොම ගැහුවට මේ ලොකු පහසුවෙන් සෙල්ලංකරප එකක් අපට පේන තිබුන්න හෑන පහසුවෙන් සෙල්ලං කරන්න අර ගහපු සොට්ටි කොහොමද ගැහවේ දඟලන දැඟලිල්ල හනට එක ගැහවා හැබයි එගොලු මැච්චක දිනන්නෙත් පන්දුවර දාසය පන්තු පහ කවසානෙදී ඉතින් පන්දු විස්සක් වගේ තම ඉතුර වෙලා තිබේ ඒක ඉතින් ලොකු පහසුවක්න මේ හෙන පහසුවක් වගේෙනවන ඕස් පහලවට කලින්වත් මච්චකිවර වෙන්න ඕනේ රයි් හොම තමයි ඉතිං ඊයේ දවසේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ලැබුණු ආගන්තුක සත්කාරය ඔයිද ආගන්තුක සත්කාර තරහන <laughs> ස්්‍රේලය අපි තරහනෑ අපි බොට්ටුවෙන් එන්න එච්චර රයිට් ඉතින් හෙම ගැටලුවක් නෑ අපි බලමු ඊළඟ මැච්චල්ද මොකද වෙන්න කියලා ඊළඟ මැච්චලත් ශ්‍රංග කණ්ඩෑමට පොඩි වාසයක් තියෙන මොකද නවසිල්ලන්තේ සහ ඇෆ්ගනිස්ථානය තමයිට හම්බ වෙන්නේ හැබැයි අද තරගේ ඇෆ්ගනිස්ථාන කණ්ඩෑම සහ නවසීලන්ත අතර තරගේ නවසීලන්තේ පරාජයට පත්වනොත් ඒ මානසිකත්යත් එක් තමයි ලබන සෙනසුරද අපිට නවසිලන්තේ හම්බ වෙන්නේ එක පොඩි වාසයක් අපිට තියෙනවා ඊට පසට ඉදින්නවා නෑ අද දවසේ නවසීලන්තය ඇෆ්ගනිස්ථානයට පැරදුනොත් එතෝට නවසිලන්තය අපිට සෙනසුරාද හම්බ වෙන්නේ අර පරාජිත මානසිකත්යත් එක්ක එතෝට ඒක වාසයක් අපිට තිය අයතකොට දෙගොල්ලම් පැරදිලනේ අපිත් පැරදිලා නතින් යන්න ඕ අපි පරාජිත මානසිකත්වය යන්නේ තොට සමබරයි සම්බරයි එකන මේ මැච්චක පැරදින්න හේතු අපි දිනලගේප එකද නෑ ඒක නෙමෙයි නයිති ඔයා කියන දේම සමානයි නඟති යාලත් පැරදිලෙන අපිත් පැරදිලෙන්න එතකොට සමානයි ඒකටත් වැඩිය දැන් සාමාන්‍ය නවසීලන්තෙටයි දකුණ අප්‍රිකාවට ඉතිහාසි දම්ම තියෙන පොඩි අවාසනාවන්ත ගතියක් එකැන ඔවුන් අවසාන් තරගකට මුණ දුන්නත් පරාජයන එම පැරදිල තියෙන මේ ඉතිහාසපුරාවට මිති ඒ අතින් ශ්‍රී ලංක කණ්ඩායමට වාසයක් තියෙනවා වාසනාව සහ මංකැනේ වාසනාව සහ ග්‍රහ බල පෑම ගැන සෙනසුරු ඒදේවල් තියෙන ඉතින් කොහොමුණත් සෙනසුරු බලපායමක සෙන්සුරදන මැචේද හරි සෙනසුර බලපෑවත් මහිතන්න කුජ හතේවත් තියෙන් ඕන මහිතන්න නව සිලන්ත කන්නෑමට මේකන අපි තව ඉස්සරහට කතා කරගෙනයන් අපි මේ විදිහට අපි අද මේ සෙක්මෙන්ට් කරන්න හේතුන අපි බැලුව කොහොම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩයම කොච්චර ඉස්රහට ඒද කියලා දැන් ඔවුන් හොඳ තැනක ඉන්න මේ මැච්චක පරාදය වුණත් පරාජය වුණත් අපි බල මිස්සරහට කොහොම දෙන්න කියලා මේ සෙක්මට අපි දිගටම කරනවා එකට හොඳම කෙන මම ආයමත් කියන ශෙවාන් ශෙවාන් අපි සම්බන්ධ කරගෙන ඉන්න රයිට එහෙනම් අපේ YouTube චැනල් එක සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න ෆෙස්බුක් එක ෆලෝ කර ෆලෝ කරන්න ලයි කරන්න කමෙන් කරන්න අපි මෑන් of the මැච් සෙක්මන්ටකින් අයමත් හම්බයෝ ජයවය ජයවය ඉවරයි ඇ